大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。最近啊，台湾发生了一件社会案件，是一位柔道老师把一个年仅七岁的孩童，才上了前几节课，就连摔他了二十七次。小孩子的哀嚎求饶，告知了已经受不了，脚痛、身体痛都已经没法承受了，没办法继续了。而那个教练仍然不为所动，继续的连摔。 最终啊，将这个男童摔至了晕厥，送医之后，医生只能宣布脑死。很多人来问老师啊，可不可以讲一下这个案件？老师在一般的过去的习惯是不想去消费这样子的一个事件，但是想了两三天之后，那也发现这新闻热度啊稍微降了啊，这样比较不会去给大家火上浇油。所以说啊，老师现在来讲一下，这个楼道老师啊，现在已经被法院羁押了。 但是说白了，这样子的案件，大概就算是进了监牢五年、十年，他大概也就出狱了。为什么？因为这老师已经年纪六十七岁了，要赔钱，他怕是也没有钱可以赔。等于是说，他除了做个短时间的牢之外，他就轻松的换走一条青春的生命，一个原本信任他的小生命。身为一个父亲啊，看到这个案件呢，真的是感到痛心疾首。 但是世间的律法总是对这样子的人判定有教化之可能，然后就轻轻的放下。当然，老师本身也不是什么善类，哎，谁动我的老婆小孩，我就动他全家上下祖宗三代。 <laughs> 哦，这个是没办法的，因为保护家人那是必要的。而有些人呢，会出来护航说，哎，练柔道练个武术啊，本来就是这样，连摔二十七次，只是刚好，只是那个小孩运气不好。 哦，这个真是有点昧着良心说话了。为什么七岁就这样摔？如果每一个人七岁都这么摔，有几个可以活到长大的？有几个可以活到长大还当选手的？对不对？老师小时候也练武啊，老师的儿子更是在中国少林寺武僧开的武术学校里面去去做锻炼，就连武专业的武术学校。 都不会把七岁的孩童这样子摔，更何况这个案例，他根本也不是武术学校，他只是一般的、一般的什么协会里面的做体适能的幼儿运动。你把一个七岁的男孩，然后二十七次的连摔，你再换个方法讲好了，这位老师，那你让我们一人拿一支这棒球棒，往你脑袋上连 K 七二十七次。 对不对？好不好？练铁头功嘛，对不对？不是也是很好吗？练成了你就成为一方大师了嘛。练不成，对不起，你也老死嘛。可以这样子吗？当然是不行的。所以说这个事情啊，真的是还蛮严重的。那我们将要谈到的事情啊，其实从这个地方我们衍生出来是什么呢？罪与罚，有时候啊，在人间没有一个令人信服的裁判公正。但是这个世界，我们要相信的一件事是什么？它永远走的就是一个救急的平衡。 当世间的处罚不完善的时候，死亡之后的灵魂拷问，那就是无穷无尽的了。这就是我们今天要谈的重点是什么呢？那就是什么是罪与罚。说到三界之中的刑罚，无论任何的宗教，大家都知道，那便是地狱，一定是一个很公正的裁判所。地狱的刑度啊，取决于审判官的裁决。无论是亚洲的阎罗王、阎魔王，西洋的撒旦，甚至是呃 其他宗教的魔王，或者是埃及的冥王阿努比斯，都会有审判罪犯的机制，然后按照你的罪行来进入对等的地狱，接受了处罚。这个处罚的时间呢，几乎可以说是无边无际的。判多少，你也没有的抗辩，也没办法申请假释，更没有办法给你休假放风。当然，也不会有所谓的罪犯的人权，这是没有的，因为你已经不是个人了。 而处于地狱的坠毁的比较严重的，基本上他也会失去了时间的观念，然后不断的在感官上具有永恒的痛苦之中度过了一次又一次的刑罚。而在审判之前呢，基本上都会从三尸神上面先取得所有的犯罪数据以及资料，来进行给判官相对应的判决依据。所谓的三尸神什么？老师之前讲过，只是再提醒一下，那就是在人的脉轮中的天轮。 每六十天就会在云端记录在天朝与地府之中来做好备份，人生中做的所有事情巨细靡遗，无论大小都会被记录下来，包含你尿裤子跟生孩子的过程都会被记录下来啊，包含了小男生，你看一些小黄本也都会被记录下来，这样子嘛，这都被记录下来了，会不会很害羞？其实啊，也没什么好害羞的。 就像什么？就像我们看到家里的猫猫狗狗在发情，你会感觉到害羞吗？不会，为什么？因为我们高高高这些猫猫狗狗一个维度，所以说当然不会有害羞的感觉。而神明也高我们一个维度到两个维度之间，所以基本上神明看这些数据啊，跟我们看豢养的家畜的时候，看它的行为跟数据报告一样，都是心态持平的。而得到了这些数据啊。 再来看犯案者，他是否已经在了阳间啊，也就是我们的人间，受到了合乎刑度的刑罚。阳世间的法官轻判，阴间的判官就把他重判，刑度的时间也会延长了很多。为什么？因为我们在阳世间的生命它是有限度的，除了彭祖啊之外，大部分的人是无法活过一百二十岁的。那么你在阳世间的生命既然比较短暂， 而你受到的刑度，当然相对而言就会比较长，所以说刑期当然会比较缩短。这是一个有一定正比关系的刑度啊的一个裁判。而失去肉体之后啊，我们的生命也就近几乎说是一种什么半永恒的状态。但是这也并非是永久的永恒，因为还是在一定的时间之后啊，要进入到下一个生命的阶段，无论是降维度，或者是提升，或是平行的打掉重练。 都是会有一定的时间，当然也必须透过刑罚结束之后才开始计算。但是啊，我们的所能存在的时间呢，就不会跟肉体的衰老有这样子的限制。那么所判的刑度的时间，至少也都是阳间判官所判的十倍以上，这是一个基本的起跳。所以啊，其实我们很常看到啊，很多的罪魂啊，像一些地狱游记啊，或者很多善书啊，或者是西洋的一些也有轮回转生过的。 都会说，哎，在地狱中的一些罪魂呐，啊，受到地狱中的刑罚，通常都是三五十年起跳，甚至三五百年的都有，原因就在这个地方。所以啊，我们要珍惜阳间所有的生命，也就是我们现在活在这个世间，阳间的罪，我们不要逃避，尽可能的去弥补自己的错误，不要带到下一个世界去，否则那所收获的会是一个漫长而且没有希望的结果。 纵使是神明下地狱要赦免一些罪人，比如说这个日莲菩、木莲菩萨啊，或是我们的观世音菩萨，那会去赦免这些人、超拔这些人，那么他也是轻罪的，或是他已经真心悔过的，才会有机会让观世音菩萨或是地藏王菩萨或是木莲菩萨来给他超拔。我们阳世间呢，当然我们也会有一些回向的法会，这些回向的功德给我们往生亲友的，也是在他们赎完大部分的罪或是轻罪。 或是已经彻底悔悟的时候，他才能够收到我们这些回向的功德，缩短他的痛苦。这当然还是有的。所以说啊，我们常常看到啊，上天不罪悔罪人，就是说什么呢？无论是阳间或是地府，都是一样的。只要你愿意悔悟去弥补你的过错，那么你的罪当然就会比较符合其实的。如果你到死都不悔悟跟弥补，那么就像缴房贷一样啊，缴那个房屋贷款一样，怎么样？ 哎，你错过了期限，你就是硬抗着不缴，那么有用吗？不管你的脾气如何，不管你的你的多伟大人，你房贷不缴，对不起哦，就是把你房屋给查扣，你说什么都没用。这样子，各位有没有明白？其实我们在人世间呢，我们的时间跟岁月是很珍贵的。我们不但要尽可能弥补我们的过错，当然我们也要尽可能造福他人，这样子我们的分数才会高，当然我们也才能够进的往上的维度去迈进。 而判官判人的罪业啊，首先要判断的，除了犯刑啊，当然还有一个很大的重点，就是有没有犯意，也就是当时的心态，你是否是怀着恶意的心态来去行使这件事情。例如什么？我们讲个简单的事情，例如战乱的时候，人类都是互相残杀的状态，但是有些时候是为了抢夺资源而去杀人哦，那有些是为了保护家园而杀人，在这两者之间，行为是一样的，但是犯意是截然不同。 一个是为恶，因为我要抢夺；一个为了保护跟守护，这两个是完全不一样的。再讲另外一个案例，比如是说呢，有些人他选择了，唉，生命实在过不下去，我自我了断。但是有些人自我了断是为了保护他人跟国家机密，我慷慨从容就义而亡，啊，或是我必须要去谨守这个机密，避免国家或是家庭受到损害。那有另外有些人他自我了断。 是因为他以为是说啊，你对我不好，所以我自我了断。所以说呢，我让你一辈子的内疚跟难过，哎，那就不一样了。或者是说，哎，我不想面对到人世之苦啊，我也不想去工作，我也不想去面对这些错误跟债务，或者是任何一些让我心痛跟难过的事情。所以说我选择自我了断，终结我这个人生。那么最终这个行为都是终结于自己的生命，但是审判的善恶当然也会变成截然的不同。 回到我们本次的主题呀，这个把一个七岁的孩子摔到脑死的事后又做了伪证，说是孩子是自己不想练习，然后走到旁边去自己头去撞墙，撞到自己昏倒，然后脑死的这样的状况啊，我们主观来看，在他连摔儿童的当下，他就是一个犯罪的行为；而在孩子求饶的时候，并没有停手，那么很难说这位的老师在摔孩子的时候心中没有怀着恶意。 哪怕他可以狡辩，哪怕他可以用嘴巴来欺骗别人跟自己，但是当下你有没有这个恶意，你自己最清楚，上天地府也都清楚。换个地方来讲，如果这个柔道老师啊，他还有点福报，那么他会受到阳世间最严厉的刑罚，那么对他才是最好的结果。因为如果到了地府去，交给了判官去补判的时候，恶行跟恶状必然受到无尽的痛苦。 怎么说呢？按照《地藏经》里面的刑罚地狱的逻辑，这个柔道老师啊，他会有非常大的概率跟机会是受到了车崩地狱以及拔舌饮铁之地狱。为什么呢？因为孩子在受到连摔痛苦的时候啊，恰如车裂、车崩之苦，甚至手脚剧痛，全身都痛苦；而拼命叫唤的时候却无法获救，就如同把你的舌头拔出来，把你灌入了铁汁，除了哀嚎你也无能为力。 当然，这都是按老师按照经典的推测，实际真的是怎么样去判？那么还在阳间以及阴间的法官跟判官的身上了。而说到了重点了，阳间的法官如果不能伸张正义，给予加害者应有的处罚，或就类似什么，我们谈到了恐龙法官，或是有一些贪赃枉法的检察官、警察啊，或者是一些法官，那么杨世坚他们的为所欲为、负隅而终，死后会面对到什么刑罚呢？ 这个我们下次有机会再与大家来讨论。最后，老师必须说：凡树都会有虫，凡人都会有错，做错没关系，只要尽量的去弥补，真心的悔过，不要再犯，并且积极的与人为善，那么人生必能够功大于过，而且有望能够跳出轮回，往更高的维度去迈进。我们做错，我们去悔改，或是我们遭受的痛苦，我们给我们自己的。 这些痛苦所找出来一个一个思想的方向，这对我们的人生、对我们的生命的旅途都是有很大的帮助。最怕的就是你选择逃避而不去面对。感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。